hubieses dejado que sucediera? ¿Tú qué crees, Adam? Mi análisis es que tu frustración y tu deseo de hacer justicia pudiesen estar afectando tu juicio como agente de la ley. No justicia. Lo que sueño todos los putos días de mi vida se llama De que estamos con la mierda hasta el cuello. ¿Cuántas vidas vamos a perder? Tenemos que mantener esa falsa sensación de seguridad, Joyce. Me quebraste. Y a diferencia nuestra, no puede ser reparada. Este es el mejor camino para todos.